の熱演をご覧いただきましょう花火試練どうぞ しい連でございました。花橋弁さんどうもお疲れ様でした。